就想整翻片嚟俾大家欣赏，睇到嗰个组织入边有段响暑假嗰市拍嘅影片，其中有十零二十秒，有班后生耶稣教徒好够开心咁响树狂歌而舞，展现出朝气啦活力，就斩呢段嚟做二次创作。点谂知收到嗰个邪教组织嘅留言？ 屌到飞起！唔该阿爷你勾死老爷因住我好捻妥死老爷，你透过呢个 bosom 频道嚟踩耶稣教我哋组织啦，其他耶稣教团体同埋班花烂仔嘅影片正一九五捻八八呢个频道自成力两千五百四十九年十月二十日礼拜五开张以嚟。

趁着架机仲未订盖拉柴前，踢爆一 D 已经冇乜人知嘅事。主题主要系 D 古早影画戏广府大戏入边 D 戏子令人最近呢半年确实多咗讲耶稣教，不过都系三十套以下所讲嘅窿中都系真实事件，好多都系讲翻几十年前嘅新闻纸。 你偷死老嘢，已经侵犯咗我哋嘅版权，并响未经我哋同意底下擅自响影片树加入不恰当内容啦，用语呢个已经对我哋班花滥间造成咗严重人身安全威胁，真系胡说八道，狗口长不出象牙。呢个 bosom 频道系推广广府文化。 粗言秽语响二十世纪二十年代至七十年代，一直都流行响省城香港石沥拉京都大街小巷。我哋用广府粗口嚟凸显呢个频道嘅广府特色，而且我哋嘅目标观众群组主要系九十岁以上嘅长者、六龄人士。 拉埋个班响大学入边研究岭南文化嘅学者，绝对唔系果 D 读史片嘅花。而我哋攞佢哋 D 片段，亦主要系植入一 D 耶稣教圣诗啦、流行曲入边，根本都冇加入我哋家机嘅对白。点都好啦，既然物主投诉。 唯有将嗰十套影片全部落架。为咗老嘢你嘅灵魂，我亦请你即刻删除呢啲视频，执捻埋你个 bosom 频道。唔该，快捻去圣康办妥布解。耶稣好高爱你，请你拉我哋合作，归依成一兜健康快乐、拉充满恩宠嘅人。 因主耶稣基督之名，愿主医治你，欧老爷。愿圣母玛利亚拉埋诸天，咁捻多圣人齐齐嚟照住你，唔捻俾撒旦嚟搞你，唔该你快揇行动。最后，阿爷想答佢哋，唔该先去俾精神科医生打救你哋先啦，阿孟。